Oke lagi kali ini saya akan ngasih tahu gimana caranya download video di YouTube dan menjadikannya MP3 di Google Play Music. Pertama kita buka YouTube terlebih dahulu dan kita cari lagu yang akan kita download videonya. setelah itu kalian cari lagunya lagu Noah aja biar enggak cari yang beberapa menit ini kita coba jalanin mimpi Nah setelah itu kalian bagi ambil linknya saja, cukup ambil linknya, kalian klik bagikan. Kalian salin linknya. Setelah itu kalian masuk ke usi brosur. Kalian masuk ke YouTube. Di sini kalian tempel link link yang kalian salin tadi. Kemudian kalian cari nih Noah jalanin mimpi. Oke, setelah seperti ini kalian klik yang ada di atasnya. Dan di sini kalian edit linknya menjadi m.ssyoutube.com kalian cari Nah, nanti setelah itu Anda akan muncul seperti ini. Jadi kalian tinggal pilih MP4. Setelah itu kalian unduh Nah, di sini lagi dalam perjalanan mengunduh hanya 14 MB, 83. Hanya sebentar, paling 2 menit atau 3 menit. Kalau ada yang lebih cepat lagi boleh, bagus. oke selesai setelah itu kalian keluar lagi nah di sini kalian udah download videonya ini videonya yang kalian download dari YouTube tadi Oke, setelah itu kalian keluar terlebih dahulu. Dan sini kalian gunakan aplikasi MP3 Video Cover. Kalian masuk. Aplikasi ini juga bisa kalian dapatkan di Google Play Store. Di sini kalian pilih Inuah Jalan Mimpi. Setelah itu kalian mau ubah namanya juga bisa kalian ubah namanya apa. Setelah itu oke. Okay di sini ada tulisan copy ACC, AAC. Kalian klik MP3. Setelah itu kalian konversi. Nah, dan ini kalian tunggu dalam beberapa menit itu akan menjadi langsung MP3 dan bisa kalian putar di Google Play Music. Jadi bagi kalian yang belum tahu silahkan lakukan di handphone Anda ataupun di Android Anda juga bisa. Di laptop pun juga bisa, asalkan ada aplikasinya ya. ini nggak bakal makan kuota ataupun butuh jaringan. Dia hanya mengubah video menjadi mp3 Kita tunggu beberapa saat setelah selesai akan kalian bisa putar di Google Play Music. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi buat nyari lagu di Google. Kalian tinggal cari di YouTube saja dan bisa kalian masukkan menjadi MP3. Setelah itu kalian balik lagi di sini saya akan menggunakan Google Play Music ya. Nah, di sini kalian putar acak terlebih dahulu nih dia udah masuk Noah jalanin mimpi Oke cukup sekian video dari saya kali ini Jangan lupa subscribe dan juga like terus komen ya Oke terima kasih Sampai bertemu lagi di video selanjutnya